eta ekitatea sustatzeko. Zuen negozioa, gure miseria! Zuen negozioa, gure miseria! Zaintza lanak, publikoa! Gaur, irugarren sektore sozialeko eguna ospatu da donosti. No, instituzio ezberdinen ordezkariak, politikariak eta sektoreko enpresak parte hartu duten. Gaur, lab sindikatua, sozio-komunitario sektoreko, pidekin batera, bertan mobilizatu da. PNV zen enpresa pribatuek gure sektorearen privatizazioa bultzatzen dute eta horren aurrean lab sindikatua argi dauka zaintza sektoreko langileak publikoak direla eta publifikazioa exigitzen dugu. Autoeskunde kanpaina hasita, gure aldarrikapen aurrean PNV zen urkuluk ikusi duen alternatiba bakarra izan da polizia langileen kontra oldartzea.